Sí, un poquito más cerca, si puede ser. Sí, gracias. mi Dios y Salvador confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, Él es mi Dios y Salvador confiaré. de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no para el Señor, que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti. Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. cantado el, el cántico de Isaías 12 y ahora vamos a hacer eh, un himno que se canta en los laudes del domingo de la tercera semana, que habla de la alegría del mundo que es Cristo. Este festival es sobre la alegría, pues no hay mayor alegría que Cristo, no hay nada más feliz que tener a Cristo en el corazón. Y esta es la experiencia de Dios Padre que sabiendo de la resurrección de su Hijo ya era feliz en el día primero, en el día de la creación. Cristo resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria mañana celebra tu resurrección y se alegra. sabiendo que el sepulcro está vacío. La clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva, como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre anuncia tu esplendor al universo. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. Bueno, pues esto es una canción basada en, en ese momento en que Jesús envía a la iglesia a remar mar adentro, al que todos somos llamados y que, y que sabemos que es una obra de Dios, Todo esto es para obra del Señor. Veréis que todas las canciones son, son dirigidas a Dios porque salen durante la oración ese momento de intimidad con Dios. Se llama así, Mar Adentro. Jesús en la orilla del lago Genezaret. La gente se agolpaba para oír su palabra. Subió a la barca de Simón aléjate un poco. Y sentándose continuó enseñando a la gente. Y cuando la palabra cayó, nos dijo, Duc in altum. en tu palabra y sin temores echaré las redes, empezaré otra vez. Aunque soy pecador, pescador yo quiero ser y al hacer lo que me pide me pides, seré feliz y alcanzaré. En tu palabra las redes se llenan, las redes echadas a la derecha. Jesús cuenta con mis para remar, con mis manos para recoger la red llena de peces. Aunque soy pecador, pescador, quiero ser. Mándame a pescar hombres, mándame. recojan detrás mío en tu palabra, Señor, las redes echaré. Aunque soy pecador, pescador, yo quiero ser y al hacer lo que me pides, seré feliz. obedeceré, te serviré, te seguiré. Sin buscar el éxito, te seré fiel. Apoyado en tu palabra, me fiaré y desde la barca de Pedro, mar adentro remaré tu palabra echaré las redes y cuando de peces reboje la red, llamaré a mis hermanos, venir venir para que no se rompa. no se rompa la red. Aunque soy pecador, pescador yo quiero ser y al hacer lo que me pides seré feliz, te alcanzaré. me pides, seré feliz y alcanzaré. Vamos a cantar un evangelio, el evangelio de Marta y de María. Y aquí estamos cantando, orando, enseñando. ¿eh? El, hora y el, el labora, el trabajar y rezar que nos propone este Evangelio. A ver si os gusta la música. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio. Dile que me eche una mano, pero el Señor le contestó. inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Marta, Marta, María ha escogido la parte mejor la parte mejor. Para gloria de Dios. chicos, me estáis escuchando solo vosotros, ¿eh? Ahora es cuando tenéis que sacar tablas. Muchas gracias a Cecilia y Nelson oh. por la actuación. Os está gustando, ¿verdad? A continuación eh, finalizaremos el concierto de horario de tarde, pero no se os olvide que a las nueve y media tenemos la segunda fase de conciertos con la que contamos con la presencia de gente de California, Los Ángeles, Irlanda. Eh, con eso finalizarán el día de hoy, pero no os olvidéis que mañana a partir de las nueve de la mañana comienzan las oraciones para todos los gustos, desde contemplativa, carismática, etcétera. Después, a las diez y media, eh, tenemos el seminario con el obispo don Raúl Berzosa, el que dará una charla, etcétera. Y después comenzarán los talleres desde los más pequeños con el Mi David, el David Teen, el Junior y para adultos. Ahora contamos con la presencia de nuestro último artista de la sesión de tarde, que es Luis Alfredo, nacido en Uruguay, que actualmente vive aquí, y decir que él es el organizador de las 28 ediciones que se han hecho en España del Multifestival David.